Cześć, z tej strony yahoo.pl i witam Was w kolejnym poradniku z działu tworzenia edycji serwerów Metin 2. Dzisiaj zajmiemy się rzeczą taką trochę bardziej techniczną, z którą wiele osób ma problem, a mianowicie jak odblokować porty. Zacznijmy może od uruchomienia port mapa. Ja dodam sobie port 11002, ponieważ y, nie mam go na liście. Wpisuję dla tego portu nazwę, oczywiście wpisuję 11002, żeby było go łatwo rozróżnić. Tutaj też wpisuję 11002 Tutaj podaję IP serwera, z którym chcę się połączyć i tutaj uwaga, jeżeli łączymy się z serwerem Hamachi, to wpisujemy IP z końcówką 100. No, należy o tym pamiętać, ponieważ może to sprawiać dalsze problemy. Tutaj wpisujemy też 11002 i wciskamy przycisk. Uruchamiamy port. No i teraz otwieramy naszą przeglądarkę i będziemy wchodzić na stronę naszego routera. Oczywiście radzę zajrzeć do instrukcji, ponieważ różne routery mają różnie skonfigurowane strony i są pod różnymi adresami. Ja mam pod 192.168.1.1 No i trzeba wpisać hasło, które mamy w instrukcji. W moim przypadku jest to admin admin. Zupełnie jak u pana premiera. Klikamy zaloguj się. Przechodzimy do zakładki forwarding. Szukacie czegoś takiego, coś co będzie podobne do tego, co zaraz zobaczycie. I powinna być lista portów taka. U Was będzie to wyglądało inaczej, bo zależnie od routera. Klikamy dodaj nowy. Wpisujemy port. Wpisujemy adres y, naszego routera. Zaznaczam routera, nie serwera, routera. I klikamy zapisz. Powtarzamy tę czynność dla tylu portów, ile chcemy odblokować. I teraz wchodzimy na stronę yougetsignal.com której adres będzie w opisie filmu. Wpisujemy nasz e, port, który właśnie odblokowaliśmy. Klikamy check. Jak widzicie udało nam się odblokować port, co oznacza, że inni gracze mogą grać na naszym serwerze.